Früh am Morgen erwacht unser Städtchen, unser Panzer singt Deutschland sein Lied. Aus dem Fenster da winken die Mädchen, ihren Gruß, der mit uns weiterzieht. Ja, übers Jahr, da wird. Milhozer Marsch ist gegeben und da gibt es für uns kein Vielleicht. Unsere Waffen behüten das Leben, jedes Ziel wird von uns schnell erreicht. Ja, übers Jahr war Sonne mit funkelndem Schein. wir lachen und grüßen die Mädchen,